لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول Rasulullah aja siro banget banget Gon mumpungah onondonya malaikat curupati lirak-lirik maring siro. La ilaha illallah La ilaha إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah رسول الله Guning lirik malaikat Arab japut nyawaniro Guning japut angen teni dawe kang mulyo لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah Sause didhawuhi banjur tandang lan ngendika Aku iki mung satrema kowe ora kena semoyo La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Ojo siro banget banget Gon mumpungah onondonya Malaikat curupati lirak lirik maring siro La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله njabut nyawanira nggone njabut teni dawuhe kang mulio. la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah الله محمد رسول الله sausete banjur tandang lan ngendika Aku iki mung satrema kowe ora kena semaya La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah الله محمد رسول الله Gon mumpung ana donya malaikat curupati lirak-lirik maring siro La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Sause didhawuhi banjur tandang lan ngendika Aku iki mung satremo koe ora keno semoyo La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله banget banget nggon mumpungah ana donya Malaikat curupati lirak-lirik maring siro La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد lirik malaikat Arab japut nyawaniro Guneng japut ang tani trau căng ngô mô liều La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Sause didhawuhi banjur tandang lan ngendika Aku iki mung satrema kowe ora kena semoyo La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله محمد رسول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah رسول الله Guning lirik malaikat Arab jabut nyawa niro Guning jabut angen teni dawe kang mulyo لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah رسول الله sauseti tandang lan ngendika Aku iki mung satrema kowe ora kena semoyo La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Ojo siro banget banget Gon mumpunga onon donya Malaikat curupati lirak lirik La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله njabut teni dawe kang mulya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله banjur tandang lan aku iki mung satremo koe ora kena semoyo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Guning lirik malaikat Arab japut nyawaniro Gunin japut angen teni dawe kang mau لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Sause didhawuhi banjur tandang lan ngendika Aku iki mung satrema kowe ora kena semaya لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله sama